Mabingwa wa soka barani Ulaya, klabu ya Real Madrid wanatajwa kuwa kwenye mpango wa kumpa mkataba mrefu kiungo wao kutokea nchini Ufaransa Eduardo Camavinga, ambao utamwezesha kwa sasa kulipwa mshahara mnono. Eduardo Camavinga mwenye umri wa miaka 20 amekuwa moja kati ya nyota muhimu, anaendelea kuandaliwa katika eneo la kiungo kikosini hapo. Kiungo huyo amekuwa msaada mkubwa wa klabuni hapo, akiwa na msimu wake wa pili ndani ya klabu ya Real Madrid aliyojiunga nao akitokea klabu yake ya Rennes ya nchini kwa Ufaransa. Eduardo Camavinga tayari akiwa klabuni hapo amefanikiwa kushinda taji la La Liga na kombe la ligi ya mabingwa barani Ulaya na kombe la UEFA Super Cup pamoja na kombe la klabu bingwa la dunia pamoja na kombe la Spanish Super Cup. Klabu ya Real Madrid imejipanga kumpatia mkataba mpya ambao mshahara wake utaongezwa maradufu. Eduardo Camavinga inaelezwa kuwa ofa ya mkataba wake mpya inaweza kuwa mwezi ujao huku klabu ya Real Madrid ikijipanga kuboresha maslahi yake. Na hiyo ndio ilikuwa sports update kwa siku hii ya leo kutoka hapa Stein TV. Je, ni yapi maoni yako mtazamaji wetu kutokana na habari ambayo tumekusogezea? Basi usisite kuacha maoni yako hapo chini, na nilikusogezea habari ni mimi Mohamed Ali.